Vamos a la siguiente propuesta, Tomás. Bueno, vamos a pasar a la propuesta LAC 2022-4 en su versión 1, elecciones moderadores PDP. Invitamos a Ricardo Alconafta Patara a presentar la propuesta como representante del grupo trabajo conformado por Nicolás Antoniello, Fernando Frediani, Ramón Ogilevsky, Jordi Palet, Ricardo, Ricardo Patara, y Jordi Sergio Rojas. Como ven, acabo de mencionar a un comodador. Em, lo voy a aclarar nuevamente al final, pero la, el análisis de consenso me va a tocar a mí solo. Así que si tienen cualquier consulta que tengan para los autores, eh, por favor háganla. Please em, Ricardo La verdad que fue una, quería agregar unas palabras, eh, fue una experiencia primera para todos. Eh, yo creo que no había habido ningún working group en LACNIC anteriormente. A esto se llegó a través de dos propuestas de elecciones de moderadores una de Ricardo y otra de Jordi. Y realmente trabajar con, trabajamos con un grupo excelente de, profesionales. A veces me salía de la moderación y quería, quería opinar yo mismo, ¿no? pero por suerte ellos me, me corregían. Así que, uh, Ricardo, todo so, Ricardo, you, you solo, solo aclarar un punto, ¿no? Que fui coautor de esta propuesta antes de empezar mi rol como, como moderador. Por eso que estoy figurando como coautor de esta propuesta. So that is why Gracias. I am the co-author of the Gracias. Buenas tardes. Hello, bueno, thank you. Eh, Good afternoon. solamente esforzar que estoy aquí representando un working group que decidieron que yo subiera para presentar. Fue un trabajo del grupo que mencionó so Thomas y para mí también fue una experiencia excelente, la oportunidad de ir trabajando y ajustando los, las ideas y los uh, textos que ya se habían presentado anteriormente, así que fue una experiencia excelente. Ahí está. Ya, o sea, como una justificativa muy breve, eh, hubieron otras propuestas de política para ajustar el texto uh, de la parte de elección de los moderadores, las, las principales preocupaciones, posibles abusos del proceso, hubieron algunas pocas, pero igual importantes, eh, situaciones donde uno puede ver que no fue muy justo eh, la situación, no fue muy justa la situación, definir quién puede votar, hoy eso no está muy bien definido y en algunos criterios para comprobar que las personas que ahí están votando de hecho participan o tienen alguna algún compromiso con el proceso y definir también las condiciones mínimas para los candidatos. la principal preocupación de esa propuesta, pero también de las otras que ya habían sido presentadas anteriormente, es el Working Group, como ya mencionó Thomas, y el objetivo del Working Group fue consolidar dichas preocupaciones, sugerencias, comentarios que ya surgieron en la lista, pero también las propuestas que ya fueron presentadas anteriormente. Aquí algunas informaciones del proceso, del, mecanismo que tenemos actualmente para la elección de los moderadores, es algo que ya viene desde hace mucho, el último cambio fue en 2010, que se pasa a permitir la votación electrónica antes, y creo que mencionamos, creo no, mencionamos en el, panel que tuvimos ayer, la, votación se hacía en el foro, entre las personas que ahí estaban, uh, y con el crecimiento de la comunidad, pasa que tenemos bastante gente en la lista, quizás no vienen o no, pueden venir al, foro, así que hacer la votación solamente con personas que están en el foro capaz que no sea muy justo con toda la comunidad que está en la lista. Y ahí las preocupaciones, y ahí aclaro un poco mejor cuáles serían, por ejemplo, superficie y masa pronto al proceso de, elección, intentando manipular el padrón electoral, ah, es, tener candidatos sin compromisos con el proceso, sin compromisos con la comunidad, con la y el mal uso de la lista, o sea, usar la lista para hacer campañas, hacer propaganda, proceso más transparente, participativo y con garantías de los criterios para elecciones y candidatos comprometidos. Y aquí voy a destacar los, los puntos que se cambian, los principales puntos que se cambian para atender esas preocupaciones que yo mencioné. Criterios para votar. Podrán votar los los participantes de la lista suscritos al menos seis meses antes del proceso. O sea, se crea ahí un mecanismo para evitar que se junten a la lista poco antes de la elección uh, para votar específicamente para un amigo, para una persona que le Entonces, hay que, que tener una experiencia, una vivencia anterior. they need at least uh, a uso de la lista, se aclara use of the list. Eh, la prohibición del uso de la lista para promocionar o incluso de prestigiar a un otro candidato. El uso de la lista de políticas para uh, campañas electorales no está permitida. Los incumplimientos serán tratados por la comisión uh, electoral. El texto tiene más explicación de qué sería esa comisión, quién indica esa comisión, pero aquí estoy solamente apuntando los puntos que atienden los para las preocupaciones que yo Los criterios para los candidatos, también buscar ahí personas que tenga un mínimo de comprometimiento con, el proceso. Los candidatos deben estar suscritos a la lista por lo menos 12 meses antes del anuncio. O sea, ser una persona que ya pudo seguir algunas discusiones, ya pudo incluso comentar algunas propuestas y así hacerse conocido y creamos algo nuevo, que es el proceso de apelación al proceso electoral. Hubo la elección, después de la elección, terminada la elección, se identifica algo que quizás no fue bueno, quizás no, no siguió los procesos. Encontrar algún error, hay un proceso para hacer la apelación y una revisión de lo que se pasó. Ese es el texto que está ahí, es algo nuevo que no había antes. E aqui, o que propuse foi o texto da proposta, um, um, um destaque a esses pontos que são os principais que eu mencionei, que buscam atender essas preocupações que também mencionei, não poderão ser candidatos quem ejercen eh, assim, algum cargo LACNIC, a parte de los suscritos a la lista para poder votar, E aqui especificamente a parte à la O eh, left, directorio delegar suas funções a uma comissão comisión que vai a tocar processo proceso cuidar uh, que uh, los há uma parte também que já está de alguma forma no processo atual que seria o limite de una, voto por persona à medida do possível, né? não Porque no, no, é fácil, pero está eh, parte so, de los suscritos la lista seis meses para poder um, uh, votar. Né? a have been a member for six eh, months before you parte can vote. que não se permite o uso da lista para campanha. the mailing list y for campaigns. a la izquierda, la parte nueva, la sesión ahí que habla de apelaciones al proceso electoral. To the es eso. Process. That's it. No sé si, no sé si incluso permito ahí a los otros miembros del, Working Group si quieren agregar algo, o hacer algún comentario, por favor. Bueno, right. Ok, muchas gracias Ricardo. Ricardo. Vamos a pasar entonces so al análisis de um, impacto um, go to the charge of Mariela Rocha. Del staff de la Of the uh, staff of la Bueno, último análisis de la uh, tarde. Impact analysis this eh, afternoon. elecciones de moderadores del PDP. Aprovecho para decir que nosotros como uh, nada más en el grupo también fue un placer trabajar uh, con, con este grupo de trabajo. Comparto con ustedes. Un placer. Eh, bueno, Básicamente van a ver que LACNIC no tiene mayores este, eh, comentarios eh, respecto a propuestas. Eh, lo que vemos respecto al impacto es que es una propuesta bastante acertada. Eh, tenemos algunos comentarios respecto a, interpretaciones que queremos uh, este, hacerle llegar. El primero es que LACNIC uh, interpreta que la vigencia de dos años de eh, eh, para aquellos candidatos, eso siempre es para aquellos candidatos elegidos de manera regular. Puede haber elecciones excepcionales. en casos de elecciones excepcionales, el periodo de mandato podría ser menor a dos años. El, otro comentario que tenemos es que interpretamos que todo lo que es relevante al proceso electoral, el directorio lo podrá delegar en una comisión electoral existente o en otra comisión que decía crear para el fin. Uh, en eh, cualquiera de los casos, esta comisión será referida como comisión electoral en todo el proceso de desarrollo político. Eh, además, será el mismo quien uh, decida qué comité atiende la apelación al proceso electoral. Puede haber casos en que sea um, la uh, misma comisión electoral. Oh, Luego, el último comentario es que LACNIC está de acuerdo con el punto 3238, pero queremos dejar claro que también será un anuncio previo mediante la eh, lista de políticas. Este punto eh, refiere a que el anuncio eh, como moderador elegido se en el foro público de políticas uh, y eso está bien, uh, pero nosotros siempre uh, hacemos un anuncio previo en la lista de políticas, entonces queremos dejar que es una lista anual y event. Em, eh, la Recomendaciones del staff, no tenemos recomendaciones para esta propuesta y tampoco tiene impacto en los sistemas ni de registro en otros sistemas de la No, um, it says completed, like it was supposed to start at one. But Bien, days went ahora over vamos a and iniciar el tiempo de discusión. Los invito a compartir sus opiniones o comentarios. Uh, eh, en el Zoom, recuerden, en el Q&A, no en el chat, o pueden, eh, levantar la mano. En la sala contamos con tres micrófonos y Ricardo, si alguien más del working group quiere um, responder, uh, y pasamos a la discusión. Jordi Palet, eh, no sabía si Ricardo iba a hacer el comentario, pero he repasado de nuevo los, los comentarios del análisis de impacto ahora mismo sobre la marcha y no hay ninguna contraindicación, con lo cual eh, estamos totalmente de acuerdo con Oscar. Gracias, eh, Oscar Robles. Yeah, yeah, it's already been. la lista, pero it in the list well, because I don't know, extended, underline it. Les agradezco a, a este grupo de trabajo. Group. Les felicito y I congratulate les agradezco todo el trabajo que hicieron para esta, para esta política. Me parece que okay, eso aporta aire fresco a algunas conversaciones, algunas conversaciones que Ricardo son necesarias son aclaraciones que necesitábamos sobre todo ante la evolución de los procesos y de pronto las Eh, the uh, processes and the number of participants we have por ese esfuerzo de, todos los voluntarios que participaron. Gracias. Uh, y Mariela mencionó, que ellos estuvieron en secretaría, pero nos dieron un montón de uh, apoyo. Este, este, a, nosotros, a todo el working gracias Mariela, gracias Franco. Se me mezclan los, grupos. Sorry, I'm este, mixed up with the mm, groups. No sé si alguien más tiene algún comentario else has some comments about this? Tienen cara de comentario, no tienen cara de comentario. Edmundo, Edmundo ahí, is there, but uh, he's not uh, so interested bueno, in giving eh, his feedback. Viste, considerando so, que no hay comentarios ahí en el chat, comments there in bueno, eh, nuevamente gracias a todos los participantes y gracias a la CNIC por, el apoyo que, cada tanto les preguntamos de uh, los casi 300 correos que intercambiamos, este, uh, siempre estaba muy atento a, a nuestra Bien, vamos a a medir la temperatura de la sala. Muchas gracias, Ricardo. muchas gracias al Working Group. Uh, vamos a medir la temperatura de la sala. Recordamos nuevamente que en Zoom puede aparecer votar. Nosotros no votamos, sino que sondeamos eh, o medimos la temperatura de la sala. el consenso se evalúa con comentarios aquí en el foro y los comentarios de la lista. Así que vamos a proceder al sondeo de la uh, sala. para que aparezca el poll también oh, let's wait for the poll to appear. Me distraje con el Paul y me oh, imaginé a una persona que se llama Paul. I, I, I said eh, Paul, and I imagined, uh, Paul y acá vamos a contar. Entonces, Paul. todos los que estén a favor so de estas propuestas, por favor, levanten la mano. foto Vamos a sacar una foto con Patar y Jordi con la mano levantada al mismo tiempo. Muchas gracias. Yo creo que la pueden uh, mm, Levanten la mano los que estén en contra de esta propuesta. Y vuelven a levantar los dos. <laughs> Bueno, muchas gracias. Los que se abstengan de emitir su opinión sobre esta propuesta, por favor levanten la mano. Bueno, muchísimas gracias. perfecto. Em, la propuesta LAC 2022-4, versión 1, elecciones moderadoras PDP, cumple sus ocho semanas. El día 12 de octubre, creo que es el próximo miércoles. Ah, y como Sergio Rojas, actual um, uh, como moderador, habían comenzado como autor antes de ser como moderador. el consenso va a ser determinado por una persona que se llama Tomás, a partir del 12 de octubre uh, y dentro de dos semanas. Vamos a ver qué llega. Todavía puede haber discusión hasta el 12 de octubre. ¿Eh? Claro, y el otro se fue corriendo encima, Ariel. Pero bueno. Bueno, pues, les agradecemos todos. Hemos terminado con las presentaciones de la propuesta y como es habitual uh, en nuestro horario de matiné, vamos a pasar directamente al micrófono abierto para que la comunidad pueda expresar dudas, comentarios. Eh, ¿Quieren que apago la de esto? No sé. Em, mm. eh, entonces, antes de cerrar el foro, tenemos un espacio auspiciado por Weger Automotores, que para cualquier uh, persona de la comunidad que quiera hacer una consulta relacionada al FPP o las discusiones que hemos tenido, em, acérquense al micrófono, pueden preguntar por el Q&A, pueden levantar la mano en, Zoom. ¿Molesta esto? Does this bother you? I imagined. Bueno, bueno. Estamos tímidos. Estamos tímidos. Estamos tenemos, 45 minutos para... Y no salimos, Y no, salimos, ¿no? Y no, y no. No, no me... No, no me... Lo dejamos abierto, Lo dejamos y abierto y vemos qué pasa. So, let's see what happens. 好的。 Jordi. Jordi Palet. Jordi eh, eh, comentaste, tú, esta mañana, bueno, no sé cuál de los dos fue en la introducción, que había una propuesta que había sido rechazada por los moderadores. Uh, eh, es una propuesta que yo presenté con cuatro autores, si no recuerdo, uh, creo que éramos cinco. es una propuesta que ha surgido con motivo de un trabajo para un cliente y hemos visto uh, una problemática que es, de nuevo, una problemática que yo ya he visto hace varios años y que, que he hecho llegar al por lo menos hace tres años ya, en varias ocasiones, eh, y con todo el respeto, pero me parece muy grave eh, que nos saltemos el PDP en el sentido de que el PDP bajo ningún concepto está autorizando a un rechazo de una propuesta. Eh, el PDP lo único que dice, y esto además lo digo con toda, la, con toda la franqueza y con toda la voluntad, sabéis que lo hemos hablado entre nosotros, el, PDP lo único que dice es que se procederá a una revisión editorial, no de los contenidos, si recuerdo correctamente la palabra exacta eh, de, la propuesta. Eh, entonces creo que es un tema que es importante discutir en la comunidad, eh, porque además de sentar un precedente, no sé si se ha dado antes, no sé si antes se ha rechazado alguna propuesta. Otra cosa es recomendar a los autores que la retiren o que la, mm, uh, digamos, redacten de una forma alternativa pero tanto como rechazarla, creo que no es de recibo, creo que es eh, un incumplimiento ah, del PDP realmente. Eh, entiendo la buena voluntad de, hacerlo y todos aquí somos voluntarios en definitiva. Pero lo más importante es que si creemos que debe de haber esa atribución, debe de ser explícita en el PDP. No debe ser algo que sea una interpretación de los moderadores, porque eso daría, uh, daría pie a que no vosotros, sino futuros moderadores también hagan sus propias interpretaciones. Eh, de hecho, lo que es uh, contradictorio es que si de verdad existiera la posibilidad de que los moderadores pudieran rechazar una propuesta, eh, no hubieran tenido sentido propuestas que hemos tenido anteriormente. Creo que ha habido uh, tres, una de Arturo, otra de Alejandro Guzmán y otra de nuevo de Arturo y Lía, si no mal recuerdo las tres que precisamente buscaban un proceso de onboarding de las propuestas, es decir, que antes de que una propuesta pasase al proceso de discusión del PDP hubiese una aceptación por parte de la comunidad, ni siquiera por parte de los moderadores. Entonces creo que esto es un tema muy importante que debemos de decidir si realmente estamos en un lado o es una interpretación errónea o a partir de ahora vamos a tener esa interpretación, porque entonces caben interpretaciones del PDP de muchas otras cosas. Uh, y creo que es um, realmente... Eh, un error importante. Mm, creo que no hace falta comentar el, motivo de la propuesta. Yo la puedo mandar a la lista por si alguien más quiere, entenderla. De hecho, mm, probablemente sea lo más razonable para ver uh, si hay otros miembros de la comunidad que encuentran la misma problemática. Eh, es decir, no me, no me ciño a esta propuesta en concreto sino la pregunta es mucho más abierta de hasta qué punto eh, los moderadores tienen esa atribución en base al texto actual uh, del PDP y si es así o no está claro o hay dudas o en gris, si debemos eh, de alguna manera explicitarlo. Gracias. Gracias, Jordi. Sí, la, la, propuesta de la eh, que se refiere Jordi es la LAC 2022-5, que la hemos rechazado por no ajustarse al a los temas que se tratan en el FPP. Um, eh, eh, em, básicamente, iba a leer una uh, parte corta del texto. que se debe garantizar una proporcionalidad adecuada y justa en el coste por uh, direcciones o em, los uh, moderadores entendimos que todo lo que sea relacionado con la parte financiera, o cómo trabaja, es de... Eh, es de la sesión de socios o la reunión de socios. Uh, la razón fue eso, o sea, que no era no se tenía a lo que se trabaja en el PDP. Lo entiendo, pero es que el, PDP no nos especifica qué está dentro y qué está fuera. Y además, eh, de nuevo no quería insistir en la propuesta, pero, hay, que hacerlo para entenderlo. La propuesta no especifica tarifas, simplemente que sean proporcionales. no, no, no, no, no, no, se indica que diga ni un dólar ni nada. Eso es, efectivamente no. leí esa parte únicamente porque es correcta. Y eh, si entramos en ese debate, podríamos estar llegando a la conclusión de que si mañana la comunidad decide, que es un tema que de hecho se ha planteado en otros RIFs, por ejemplo en RIPE, que no haya ah, distinción entre, uh, entre ISPs y usuario final, podríamos decir que también se podría rechazar esa, propuesta y no es lógico. Me explico, es decir, entiendo que son aspectos que afectan a la membresía, pero de algún modo todo lo que hacemos en políticas afecta a la membresía. Entonces, yo entiendo que no podamos marcar las tarifas, totalmente de acuerdo, y además creo que es lo razonable, eh, uh, pero sí que podemos decir que por lo menos sean proporcionales, que no haya saltos, eh, o, que, o que uh, no limitemos lo que la comunidad puede plantear, porque además hay un, hay un, aspecto por encima de todo ello y es que, aunque la comunidad unánimemente, no ya en consenso, sino unánimemente decidiera que efectivamente hay que aceptar esa propuesta, el directorio tiene la atribución de no ratificarla y explicar el porqué. Yo creo que ese es el camino, pero no una censura previa. Ok, sí. Eh, la verdad que lo que nos atendemos es solo se, solo se revisa Ah. solo se revisará el texto de la política, no sus lo que decidimos fue que el, texto, uh, no, no tenía no entraba en la discusión del FPP, sino que era más una cuestión de socios y de esos costos los tiene que ajustar alguien justamente el directorio con sus miembros y no toda la comunidad. Em, eso fue lo, que vimos. Y, y definitivamente también plantearíamos cualquier otra propuesta que se llegue y que no tenga nada que ver con el FPP that eh, is received. Tú uh, habías hablado que por más ridícula que sea, la que pasar. No matter how ridiculous it is, it needs to be passed, and we don't think so. Do you think it's fair to discuss things that have nothing to do with PPFs? Tomar el tiempo del staff, nosotros, uh, la comunidad, mandar algo que no tiene que ver A ver, yo entiendo que puede haber situaciones pues, mm, el sexo de los ángeles <laughs> evidentemente no tiene nada que ver con el, foro público, o sea, tampoco se trata de llegar a ese extremo. Cuando dije que, cualquier propuesta uh, ridícula debería de pasar uh, igualmente, no, no me refiero a llegar tanto hasta ese extremo. Eh, pero uh, es que llega un momento que el punto de, qué es objetivo, qué es ah, subjetivo, no está definido en el, en el, eh, proceso de desarrollo de políticas. Como no lo tenemos definido, no podemos hacer esa distinción porque, insisto, se me ocurren 20.000 formas de presentar propuestas, y no digo que lo vaya a hacer ni muchísimo menos, no es la mala fe, se me ocurren 20.000 formas de propuestas que podrían tener una respuesta por parte de los moderadores, ya no solo vosotros, los moderadores exactamente igual. no, es que esto no es porque afecta demasiado a eh, la membresía, por decirlo de uh, alguna manera. Oscar. Gracias, Oscar. Thank you. Eh, Robles, Oscar Robles of the em, staff ya en alguna ocasión, eh, en el 2017, definimos una política, bueno, la comunidad definió una política que estaba sujeta a la aprobación de una modificación estatutaria por la Asamblea. Es decir, ya existe el antecedente de que el foro no puede modificar las tarifas y que está sujeta a lo que establezca la Asamblea. Eso, es estatutario, eso no, lo podemos este, modificar. Los moderadores lo saben, la comunidad lo sabe. Me parece sensato, suficientemente sensato que los moderadores eh, determinen que eso no puede esa discusión, por más que suceda acá, va a ser una pérdida de tiempo. No tiene ningún sentido que llegue hasta el directorio para que el directorio no la ratifique. Son uh, muchas horas de la comunidad dedicadas a esa conversación, mucha energía, eh, no, no, tiene <laughs> sentido dedicarle tiempo a algo que el uh, director eventualmente va a uh, ratificar. Esa es la razón de ser eh, de que haya moderadores, de que haya un análisis de impacto, y previniendo de posibles riesgos de una redacción, alertar de que esto puede ser, que cuando llega al directorio se rechace para, para evitar perder el tiempo. Ah, una Tenemos a Fernando, Tenemos Fernando eh, Frediani, pidiendo eh, la mano. Graças. É, eh, eu queria comentar rapidamente sobre um assunto. Foi, foi muito rápido, é, durante a discussão e nós que estamos remotos, às vezes até digitar o texto, o tempo acaba passando, acaba se encerrando, mas é um com comentário breve é, a respeito da última proposta da eleição de moderadores. Um dos pontos colocados na eh, análise de impacto do staff diz com relação à convocação de uma comissão para assessorar o diretório ou para se delegar summoning é, uh, a committee, o processo eleitoral. Uh, commission e eu queria só deixar claro uh, aqui, se eu entendi errado a, a, a de impacto, é o seguinte, o diretório sim pode, como já fez, delegar isso para uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral não é, é muito importante que fique claro, não é a mesma comissão eleitoral eleita por LACNIC. Ela pode ser ou não, mas é não é a, comissão eleitoral de LACNIC, não é a comissão eleitoral do PDP. Se o diretório desejar, ele pode nomear ela como comissão eleitoral do PDP. Mas o ponto mais importante que eu queria ressaltar é que se diz na análise do uh, impacto, uh, interpretamos que o diretório, se ele chegar a uh, convocar um comitê para esse fim, será o mesmo que irá decidir em caso de apelação. Isso, no meu entender, não está correto. Okay? Porque a comissão convocada para assessorar o diretório no processo de apelação é uma comissão para assessorar, não é para decidir quem decide a decisão é ah, exclusiva do diretório. O diretório não pode delegar a decisão para uma comissão. Portanto, se a comissão eh, fizer uma recomendação para o diretório, é ele que tem que tomar a decisão, e não a uh, comissão. Isso não pode ser uh, delegado, uh, ok? É só para deixar isso bem claro, para que é, não que fique registrado que não se entenda de maneira errada. Existem funções que o diretório pode sim delegar e outras que são exclusivas dele e o PDP não autoriza o diretório a se delegar elas para uma comissão. The PDP does not authorize uh, the board to delegate such decisions to a committee. Eh, gracias, Thank Fernando. You, Fernando. No sé si I don't know whether el staff de the staff of LACNIC would like to clarify no? anything about it. Okay. okay. Recuerden hablar en su idioma nativo. Se me está olvidando el mexicano. Um, <laughs> Una disculpa si, no entendí uh, bien lo que, lo que plantea Frediani, la de Frediani eh, si entendí bien, es que eh, la comisión electoral no puede ser la misma que resuelva las apelaciones. Eh, tiene razón. Lo estamos nosotros viendo también de la misma forma. En todo caso, lo que puede resolver son revisiones. No, se le considera una apelación. Y justamente lo que está trabajando el directorio es en generar un mecanismo de apelación uh, real que tiene que ser una entidad de orden superior que tenga una visión quizá más amplia. Eso lo estamos considerando un poco para atender esa, esa preocupación porque efectivamente era algo que no teníamos previsto, no teníamos resuelto. Em, próximamente tendremos algunos reglamentos al respecto, pero sí queremos darle esa idea de que eh, es un mecanismo de apelación un poco más serio. Es un proceso que estamos construyendo. Gracias, Douglas, Douglas, remember to speak Sim, vou falar português. Yes, Muito obrigado. I'm Sou Douglas, Brasil. É, Thank you. I'm é, Douglas, primeiramente, Brazil. Uh, parabenizar os colegas por, pelo, like pela, por essa, é, esse marco que foi. a gente teve <laughs> na, nas políticas, que foi a aprovação, de, a junção de todas essas pessoas para conseguir ah, fazer uma política que deu tanta briga, so mas foi saudável, parabenizar a todos. Né? Isso foi uma coisa muito bonita, so eu aqui estou no microfone aberto, acho que vale a menção. É, e, mas eu queria fazer algumas outras colocações que fazem, fazem referência, por exemplo, a, até isso que eu comentei na, na última votação, da, da última, última proposta colocada pelo Jordi, Uh, às vezes a gente está tá levando coisas para ajustes de políticas ou ajustes trabalhosos e que isso pode ser resolvido de é, maneiras auxiliares, como, por exemplo, é, né, e isso, por exemplo, pegando o meu, o meu país de origem, onde nós temos uma constituição complicadíssima, aí existem documentos auxiliares, é, quase que pedagógicos, para indicar, porque se você mudar o texto, você abre, você abre espaço para ah, interpretação ruim. Então, em vez de mudar o texto, você só coloca documentações é, pedagógicas, no sentido de orientação, ó, oh, isso significa isso, ou, ah, em palavras claras, uma empresa que dizer tal coisa não, não vai poder fazer tal coisa. E às vezes o texto fica tão complicado, tão pesada a, a, a interpretação quase jurídica, que você mexer naquilo é tão tenso, tão difícil, às vezes uma pequena dealing with eh, that is explicação so difficult, uh, sometimes a, a short explanation. Um, uma, sei lá, alguma animação ou algo do gênero, que fica mais fácil de ah, você eh, tra né? é trazer para mais perto da, dessa realidade a, a comunidade que fica hum, longe. É, além de, bom, essa, essa é uma colocação, que eu gostaria de fazer no microfone aberto, e a próxima é, é uma coisa que eu já fiz, salvo engano, na última que eu estive presente, que, acho que foi no Panamá, não estou presente. Ah, mas então, é essa uh, dissociação tão grande entre uh, as políticas de uh, uso de operação de rede e as metodologias, eh, como são coordenadas administrativamente as coisas, por exemplo, é, uma ah, universidade que recebe, comentamos isso recentemente, uma universidade que recebe isenção por ser uma instituição de ensino, recebe isenção da membresia, não faria sentido, por exemplo, um condicionamento dizendo você vai receber uh, isenção se você estiver em compliance com todas as questões de segurança que a gente tanto briga nas nossas, nas nossas políticas aqui. Não uh, faria sentido se ela, uh, ou seja, se ela fizer tudo certo, vai receber a isenção de membresia. Se ela fizer algo não, se ela simplesmente for relapsa e não não fizer tudo que precisa ser feito, permitir spoofing, permitir amplificação de ataque, permitir... Bom, aí ela está dando trabalho para o LACNIC, e o LACNIC tem que botar é, CSIRT para funcionar, tem que botar notificação, tem que botar isso. Então, aí não faz sentido essa, essa, essa uh, isenção. Então, é, é, um, é, um, olhar que eu vejo que é quase, é, é, é um tema que é quase proibido, é um tema velado, e eu acho que los próximos momentos, gustaría que hablar un poco más de eso en las próximas políticas. No sé exactamente cómo abordar eso. No soy especialista en mas pero creo que es algo a ser abordado. Obrigado. Sí, creo que hablamos un poco de eso, Douglas, en, el pasillo, y mi recomendación es que te juntes, ahí se va Ariel, este, pero que te juntes con Ariel, aquí tu amigo Wesley, para, para que puedan hacer alguna propuesta en conjunto. Te puedes ir, Ariel. You can go. <laughs> Antes, Jordi, tenemos aquí un, una mano en el, en el Zoom. We have raised on Zoom. Pronto. So, Fernando. ¿Me escucho? Sí. sí. Sim, ok. É, é eu queria falar sobre um outro assunto, já que estamos no microfone aberto, que eu acho que é importante para todos que participam do processo de política, é, talvez é, se melhorar o entendimento a respeito. É, e deixar aqui, pelo menos o meu ponto de vista, para que nós possamos discutir melhor e avançar melhor uh, para os consensos das propostas. É, quando nós, autores, né, alguns de nós que somos autores de propostas, é, escrevemos um, uma proposta de política, é, pode não parecer, mas às vezes é um trabalho muito minucioso, é um trabalho que leva muito tempo. Tem propostas que eu, que eu já escrevi, eu já tive a intenção de escrever, que eu demorei mais de um ano para conseguir chegar no texto correto. Então, é um trabalho muito detalhado e, e no momento que ela está sendo discutida, é importante importante para nós é, então, autores receber é, feedbacks específicos, principalmente daqueles que se opõem às propostas. Né? Nós entendemos, nós respeitamos os pontos contrários, mas é, existem pontos contrários, por exemplo, que não têm relação com a proposta, e às vezes as pessoas se colocam contrárias contra a proposta, mas nada tem a ver com o espírito daquela proposta, porque ela tem uma outra uh, preocupação, ou às vezes porque ela não leu suficientemente. Mas o mais importante para nós é que quando a pessoa se coloca contrária, é que ela especifique que tipo de problema pode ocorrer, que tipo de novo cenário pode gerar, que tipo de situação, nos dê exemplo, ou preferencialmente que se coloque um, uma sugestão de texto. Porque é muito difícil, às vezes, entender determinados feedbacks para transformar aquilo numa mudança de texto para uma nova versão. É, nós levamos é, em conta todos os comentários, absolutamente todos, mas às vezes, é, em, em, alguns casos, se parece que alguns, algumas oposições são meramente porque ou a pessoa não entendeu a proposta, ou ela tem um medo que aquela proposta cause um cenário que nunca vai acontecer. Então, eu queria só deixar essa mensagem que quando alguém é, se coloca em oposição a uma proposta, que possa citar exemplos de cenários que podem acontecer de acordo com o entendimento dela e com o texto, e quem sabe até sugestões de, de mudanças no texto, é, eh, para que aquela proposta possa se avançar. Era isso, obrigado. Muito obrigado, Fernando. Jordi. Jordi Palet de nuevo. Eh, un, poco, un poco juntando varios comentarios que ha habido a lo largo de la jornada de hoy eh, y, sobre todo cuando yo he insistido en varias ocasiones que hay, planteamientos que yo intento reflejar o solucionar con propuestas eh, que me vienen de miembros de la comunidad y una de las cosas que he hecho en falta en esta comunidad, y sé que no es un, tema de PDP, pero yo creo que es, el único foro que tenemos para comentarlo abiertamente, eh, es que a diferencia de todos los demás RIRs, en este no tenemos una lista abierta de membresía, donde esas preocupaciones de los miembros, que no son de comunidad, son más específicas de miembros, puedan ser intercambiadas abiertamente. Yo sé que hay un email, membresía.lacnic.net, donde pueden enviar sugerencias, etcétera, pero no hay una posibilidad así como lo hay, en, como digo, en todos los reels. Eh, de hecho, en muchos reels hay dos posibilidades. Una lista cerrada para la membresía y una lista abierta para toda la comunidad no dedicada a políticas. Creo que sería interesante eh, generar esas listas y que los que quieran se registren. Entiendo que la de membresía se deberían de registrar todos los contactos, uh, pero eso ya sería otra decisión, porque muchas veces eh, es cierto, a lo mejor estas cuestiones los miembros no lo están llegando haciendo el staff porque no se dan cuenta. O sea, no porque no quieran, a veces es por pena, como dicen en Colombia, o por vergüenza, pero en otras ocasiones es porque realmente no se dan cuenta de que no están leyendo correctamente el manual. También ahí viene a colación eh, lo que ha comentado Douglas en algún momento, que a lo mejor una guía de ayuda, de apoyo a la interpretación del manual quizás sería una forma también de, solucionar estos problemas. Gracias. Gracias, Thank you, Jordi. Y bueno, ahí lo de las listas, de, de las, imagino la I imagine. respuesta. Could take that into Bien. account. ¿Algún otro Any comentario? Gorras que alguien quiera repartir. Hats that you want to give mm. out. No trajimos nada, ningún no, regalito. No gifts. We have trajimos el regalo de nuestra out. presencia. Bueno, The gift of our presence. That's what suficiente. We have brought. I think that is more bueno, than Me parece que los foros antes eran más, era por Nico Antoniello. Eh. ¿no? Um, era por él también. No, no. Ahora Pino presentó, presentó lo más bien. Antonielo. Está bien, pero presentaron los caballeros, los presentadores. Eh, hay una pregunta ahí. Una pregunta. Tenemos un comentario de Fernando Frediani. Eh, definitivamente una lista de membresía. hace falta a la Muchas gracias, Fernando. Sí, ahí nosotros como uh, moderadores realmente tenemos la, la lista de políticas. Eh, si hay otra lista de membresía, ya eso es parte de la, Bien, Cerramos. Cerremos. bueno, en este momento entonces damos por finalizado el Foro Público de Políticas LACNIC 38. Agradecemos a los autores, al staff de LACNIC, a los que participaron tanto en la lista como en las preguntas en línea y en micrófono. Vamos a, bueno, eh, invitamos a que sigan participando de la discusión a través de la lista de correos. Y bueno, seguimos al pendiente ahí. Muchas gracias por su participación y cerramos este foro.